Oi, gente. Oi. Acabei de chegar em São Paulo. Tô esperando a minha irmã me buscar aqui, me encontrar. Ela é a única pessoa que sabe que eu tô vindo. Eu já chorei no desembarque, já chorei passando pela alfândega. Eu só quero ver minha família logo, meu Deus. Cadê minha irmã? Minha irmã, pra variar, tá no lugar errado. Tô esperando ela aqui agora. Gente, <laughs> eu já tô morrendo. Encontrei essa palhaça. Me pegou de surpresa, eu não consegui filmar ela chegando chorando. Mas olha a situação aqui. Isso daqui é uma coisa que vocês vão ver daqui a pouco. Qual é o número? Vai devagar. 156, 166, 173. Aí? Ai, segura, segura. Ele tá aqui. ia é me bater, né? Ficou puto, né? Eu enganei todo mundo. Surpreendemos meu pai no meio do braço e agora eu vou me vestir de Mickey. Eu espero que minha mãe não desconfie. Acho que ela não vai desconfiar, não. O que, que o Mickey vai fazer na casa dela num sábado de manhã? Vamos ver a reação dela. Nossa, vou matar uns gatos do coração. Vai. A Lula vai querer me comer viva. Eu quero muito ver a ação da Lula. Vamos ver. Oi, Lolinha. Oi, mamãe. Mãe? Oi. Olha, gente. gente? Quem é? Não tá reconhecendo? Nossa! Peraí, eu acho que eu sou mulher, não é? Não falei fazer o bombom. Kátia, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Doeu. Oi, meu amor. Oi. Você lembra de mim, meu amor? Carol, como é que você faz uma peste dessa? Essa aqui que tem suas costas? Nossa, ela cara pra caralho. A Kátia tá ali? Nossa, os cabelos dela. Meu Deus. Parece. Oxi! <laughs> Eu sabia, não ouvi a voz dela. de avião. Como assim? Ué, quando é que ela veio? Hoje. Ela chegou hoje, eu fui buscar oh, ela no aeroporto. Meu amor, Gente, eu não acredito ainda. Não acredito. Cátia, me calma. <laughs> Você não foi fazer festa? Era mentira? É. Uhum. Saudade do meu neném. mamãe. Você lembra da mamãe ainda, bebê? E você, Lula? e você? Ficou toda confusa, gente. Foi. Que aplicação é essa mesmo? Vamos gravar com esses coxas de velho. Né, já vai pra onde? Desse jeito? Minha mãe tá precisando de... Vocês salvação. Mulambenta tá desse jeito? Mãe, tem uma pessoa que vê é senhora. Mentira. Vem aqui, ó, vem aqui. Eu é a Kátia, é a Cátia. Oxe, tá doida, é? Fica aqui. Sim? Pode entrar, minha amiga. Ai, que isso, né? Fica doidinha. Mentira. Pode entrar, amiga. É, é É, a Du. É a Du. Amiga! Ah, não, acredito! <laughs> Suzana essa pessoa. Você sabe quem é, Suzana? Essa pessoa. Você sabe quem é? eu Peraí, meu Deus. Ela veio A bunda dela parece que a bunda fazendo a bunda. que o senhor tá. Ela veio passear. Foi, vai, vamos esperar. Depois eu cheguei chorando.